大家好，我是璇璇，这是一个拖了一年的毕业小影片分享，来带大家看看我拍了哪些东西。到了坐月湖，一定要好好的看我们的阿笨一下，不可以欺负他们哦。 一下占了我一半大学生活的团事，接着就来到必点当天啦。剥碎是由张胜凯教授帮我的。大学呢，真的是一段非常特别的旅程，让我探索到了很多自己从来没有发现过的面貌。 那今天我也终于能够大声地说，我毕业啦！